በሀገራችን የትኛውም ጫፍ የሚደርስ ጉዳት ካለ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከየትኛውም ጫፍ እነሱ ላይ እንደደረሰ ጉዳት የሚቆጥሩት መሆኑን የሚያሳይ ነው። በዚህ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ያጋጠመው ችግር የራሳችን ጋር እንዳጋጠመው ችግር የሚቆጥረው ዮርዳን ከተመካ መሀል ካል ይሄ ዝም ብሎ የሚመጣ ችግር ነው ብለን አናስብም። ከጀርባው የኢትዮጵያን ሰላም፣ አንድነት ወደ ልማት የምናደርገውን ጥረት የማይደግፉ ኃይሎች ከጀርባ የሚያንቀሳቅሱት እንደሆነ እንገምታለን። ብቻ አይደለም እንግዲህ ታላቁ የህዳሴ ግድባችንም የሚገኝበት አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ችግሮች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ይታሰባል። እንግዲህ እነዚህን ችግሮች በጋራ በአንድ ድምፅ የገሌ ነው የገሌ ነው ሳንል መታገል እንዳለብን የሚያሳይ አጋርነት ነው። ከሁሉም በላይ እንግዲህ በከተማችን ከንቲባ፣ አጠቃላይ ከተማችን አስተዳደር ድጋፉን በዚህ መልክ ለመግለጽ የሞከረበት ዋነኛው ምክንያትም አጋርነት ለመግለጽ ዜጎቻችን ላይ የደረሰው ጉዳትም የጋራ ጉዳታችን ነው። በዚህ አቅማችን በፈቀደ መጠን ለመጀመሪያ ጊዜ እናህል ድጋፍ እናደርጋለን ነው ወደ አንድ ሺ ኩንታል ጤፍ፣ አንድ ሺህ ኩንታል እና አንድ ሺህ ኩንታል በቆሎ ለማቅረብ ጥረት ተደርጓል። በቀጣይም ቢሆን ከክልሉ መንግስት ጋር ሆነን ማንኛውም ከኛ የሚጠበቀውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን በከተማችን ነዋሪዎች እንዲሁም በከተማችን አስተዳደርና በክብርት ከንቲባ ስም ለማስተላለፍ ነው። የተደረገው ድጋፍ በገንዘብ ሲሰላ ምን ያህል ሊሆን ይችላል? በገንዘብ ሲሰላ ከተሳሳትኩ ወቅቱ ዋጋ ተሰልቶ ወደ ስድስት ቢሊዮን አካባቢ ይገመታል። ይሄ ትራንስፖርቱ ሌላ ነገር ሳይጨምር ማለት ነው። አንድ ሺ ኩንታል ጤፍ፣ አንድ ሺ ኩንታል ስንዴና አንድ ሺ ኩንታል በቆሎ ነው። ማንም ሰው ማስላት ይችላል። ባለፈው አዲስ አበባ ላይ ለመከላከያ ሰራዊታችን ስናስረክብ በኪሎ ለቀረበ ድጋፍ ጭምር ደረሰኝ የተቀበልንና በጣም ግልጽኝነት ያለው ሁኔታ ነው የተፈጸመው። ይህም ቆጥሮ የሚያስረክብ ሰው መድበናል። ሲጨርስ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። ቁጥሩ ያስረክባል። በዚሁ አግባብ ለተጎጂዎች ይደርሳል እናስባለን። ዜጎች ለማገዝ የክልሉ መንግስት በራስ አቅም በተለያዩ ጊዜ ድጋፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነው የነበረው እያደረገም ነው ያለው። ግን ቁጥሩ ከፍ ከማለቱ ጋር ተያይዞ በክልሉ መንግስት ስለማይቻል ይህንን ተክቶ የፌዴራል ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ነው ሲያግዝ የነበረው። ይሄም በቂ አይደለም። ለተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ይህንን ያለውን ክፍተት ስንገልጽላቸው ነበረ። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የብሔራዊ አደጋ ስጋት እሳት አደጋ ስጋት ስራ አመራር በጋራ ሆኖ አንድነታቸውን ወንድማማችነታቸውን ለመግለጽ ችግራችሁ ችግራችን ነውና ለዜጎች መድረስ አለብን ብሎ ዛሬ በማዕከላችን መጥተው ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው ወደ ሶስት ሺህ ኩንታል የሚገመት እህል አምጥቶልናል። በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው። ቀጥሎ እንዴት እናደርሳለን ለማድረስ ተዘጋጃችሁ ለተባለው እኛ ያው እንኳን ሪሶርሱ ተገኘ እንጂ በተለያየ በእጀባም በሌላም በሌላም አድርገን ዜጎቻችን ጋር ለመድረስ እንቅስቃሴ እናደርጋለን ማለት ነው።